Na wewe unaona kama fimbo lakini sio fimbo ya kawaida, lakini ukiona ni fimbo, lakini sio fimbo ya kawaida hii. Eh, hii ina maajabu yake na mambo yake tena makubwa tu na mazito. Hizi ni shanga hapa ku hapa ni hizi ni shanga ambazo ndo nimekabidhiwa hivi na shanga zake kama hivi kuna nyekundu, nyeusi, nyeupe, hivyo yani. Mtu kuiba hii itarudi kwangu. Yaani inanifuata mimi inarudi kwangu mimi. Uwezo ukaichukua nimesahau sehemu, alafu useme uichukue uifiche na mali itapotea katika mazingira ya kutatanisha, ndio itarudi kwangu, sababu hii inaweza pia ina, ina, ndio inayonifanya mpaka begi langu linanifuata mimi, kwamba nikisafiri nimeacha begi sehemu au nimeacha kitu, lazima nifuate begi langu lirudi li, li, li, nilipo mimi. Anasimamisha ile pikipiki, mimi nishuke, kuangalia nyuma, haoni mtu mimi <laughs> mtu mtu mtu hawezi kuchezea hata mtoto kwamba wa nyumbani aje sio achukue binti wa nyumbani si bila, bila ridhaa, natoka hata mshipa eh? Au natoka mshipa hata kama ni wewe umekuja katika kijiji, hujauliza kijiji kipo vipi. Wewe chukua tu binti afu wa, wa, wa, wa, wa nyumbani, au kijiji ni wa familia fulani, unatoka mshipa. Hata kubadilishwa maumbile, wewe mwanamke unakuwa unakuwa mwanamke wa dakika sifuri tu.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 on notification ili ikujie kama update kwenye message au katika device yoyote ile ambayo unaitumia kwenye simu yako. Twende na mwendelezo, tuendelee kuzungumza na Dr. Simba. Kwa watazamaji wetu, wakumbushe majina yako halisi. Ah, kwa majina anaitwa Siraji <clears throat> Hamisi Shelutete. Si, na? Asraji ah, Hamisi Shelutete. Tunaelekea sehemu ya pili ya mkasa wetu huu kwa fimbo hii kwa mtazamaji ambaye anaiangalia, mi binafsi naiona ni fimbo, lakini ukiniambia ina maajabu, ina maana pengine kuna namna ambavyo wewe unaiona. Wewe unaionaje? Mi naiona, wewe unaona kama fimbo, lakini sio fimbo ya kawaida, lakini ukiona ni fimbo, lakini sio fimbo ya kawaida. Eh, hii ina maajabu yake, na mambo yake tena makubwa tu na mazito. E, fimbo na yenyewe ulikabidhiwa siku ya kwanza ambayo unapewa uganga au ilikuwaje? Yeah, hii nilikabidhiwa siku ambayo nimepewa uganga, siku ikabidhiwa hii. Hii nilikabidhiwa na babu yangu sasa kabla ya kufa, sababu yangu naye alikuwa vizuri, ambaye ni upande wa baba yuko vizuri, ndo akanikabidhi hivyo, ambaye mjukuu wangu, hii fimbo itakusaidia, halafu utakuwa unapendwa sana na watu alafu itakuwa kinga kwako. Utapoenda itangulize. Kuna maneno alinielekeza ya kuzungumza, au siwezi kukuambia, ni siri kwamba niki, niki, ayo maneno ukiniambia nikiyasema yata, yata... nimeshaharibu tayari masharti ya, ya, ya, ya hii fimbo. Ehe. Utakapoenda utasema maneno moja mbili tatu, alafu nenda safari yako hivyo. Yani hata katika uganga wako mkoba wako ukiona sema kwa moja mbili tatu hueleweki, wewe acha mkoba, wewe rudi nyumbani, sema na hii fimbo, zungumza maneno maneno yale yale, basi ndani uganga uganga wako utarudi kama begi langu ilivyonifuata mimi mwenyewe. Hii fimbo imetengenezwa kwa kitu gani? Ah, hii ina miujiza ni, ni mti wa kawaida, ni mpingo, lakini ina miujiza yake ndani Yeah, ina miujiza yake ambayo kwa sababu vitu kama hivi wenyewe wazee wa zamani kuna dua zao, kuna maraika wao wanatia katika miti. Ndio wanasema kila mti una maraika wake. Kila aina ya mti, sili ya mti wote ule, mmea wote ule una maraika yake. Sasa mti huu una maraika. Kwanza mti wenyewe unaitwa mpingo. Maana yake maana ya mpingo watu wasiojua, mpingo haupingwi. Eh, hiyo ndio maana kubwa, mpingo haupingwi na mtu yoyote. Ndio maana huu unatumika una, una sehemu kubwa sana, alafu ni, mtu, ni mti ambao ni mgumu sana tena sana. Kwa hiyo ni kwamba katika kazi zangu mimi baada ya kukabidhiwa hii nimeambiwa kwamba itanisaidia na hii inanisaidia, nafanya kazi na hizi zilizofungwa pembeni humu ni shanga. Hizi ni shanga hapa hapa ni hizi ni shanga ambazo ndo nimekabidhiwa hivi na shanga zake kama hivi, kuna nyekundu, nyeusi, nyeupe hivyo yani. Eh. Kazi yake kubwa ni nini? Hii kazi yake kubwa ndio niseme kwamba kwenye ulinzi kwangu mimi kunilinda na kunikinga. Yeah, ndio ni kazi yake kubwa sana sana. Mtu akikuibia, mtu kuiba hii itarudi kwangu. Yaani inanifuata mimi inarudi kwangu mimi. Uweze ukaichukua nimesahau sehemu, alafu useme uichukue uifiche na mali itapotea katika mazingira ya kutatanisha, ndio itarudi kwangu, sababu hii ina uwezo pia ndio inayonifanya mpaka begi langu linanifuata mimi, Kwa maana nikisafiri nimeacha begi sehemu au nimeacha kitu, lazima nifuate begi langu lirudi li, li, li, nilipo mimi kwa ajili ya hii fimbo. Na maana hii fimbo siitii kwenye begi, napoenda naishika mkononi. Ninavyoibeba huaga na kuna kamfuko kake na naitumbukizaga kwenye mfuko, sijakuja nacho ili watu waijue jinsi ilivyo. Na maana hii naitumbukiza, kuna kimfuko chake kirefu kimeshonewa na babu babu mwenyewe, babu mwenyewe alikuwa mtundu, mtundu sana, kwa hiyo naitumbukiza mle ndo nashika mkononi. Kwa hiyo nikifika ile sehemu husika ndo naitoa ndo nakunda unatembea nayo sasa, ndio kama hivyo. Mtu akiangalia, aki wewe mwenyewe ukiangalia unaifananisha na nini? Ah, mimi naifananisha kama fimbo, yani ni fimbo lakini ina maajabu. Kuna fimbo zingine watu wamewahi kuziona pia, na we drop comment yako utuambie kwamba fimbo ambayo umewahi kuiona, je, inafanana na hii? Na wewe utuambie hii inafanana na fimbo ipi? Hii fimbo nyingi zinafanana, mtu anaweza fimbo hii mbona inafanana na ile ya mtu fulani, lakini kuna miujiza ambayo inawekwa katika ile fimbo, lakini inaweza fimbo ikafanana, lakini ile miujiza isiwe sawa na ya fimbo hii. Mimi nimewahi kusikia kuhusu historia ya fimbo fulani, nilipouliza nikaambiwa ilikuwa ni sehemu kama mfupa umebadilishwa kuwa fimbo. Inawezekana? Ah, hiyo inawezekana kwa sababu ni wazee, wazee walikuwa watundu bwana. Mababu walikuwa ni watundu tena sana sana sana. Kwa hiyo siwezi kupingana na hicho kitu kwa sababu ni mila na mimi nipo kwenye tamaduni vile vile. Hizo ni tamaduni za Kikare. Na mimi ndio nipo kwenye tamaduni za Kikare. Nilizipinga baadaye nikaja kubwa ndio unaona faida yake sasa. Mimi mtu anichezei kijinga jinga popote pale mimi naweza wa kwenda sehemu yote, naweza kaenda nikiongea naye fimbo, nipande gari silipe nauli, naingia kwenye gari nakaa kwenye siti, dereva nani konda yule hanioni, na mpaka nafika safari yangu mimi nashuka. Na hii hapa ni kitu gani kimebadilishwa kuwa fimbo ambacho sio fimbo? Ah, hii ba, silio babu hajanipa, hajanigea silio kwamba kuna kitu gani, yeah hii fimbo imefanya au huwa inafanya maajabu gani makubwa matano ambayo we mwenyewe uka, ukaona eh, haya maajabu kweli sikuwahi kuamini au kufikiria kama yanawezekana kufanyika? Ah, ni kweli <clears throat> lakini maajabu nitakuelezea kama mawili au matatu, sitaweza kuelezea yote. Hii kwanza kunisaidia kama kinga, kwa sababu ninapokuwa nayo ndani hawezi kuingia mtu yoyote mbaya aina yoyote yule, hata kama ni mwizi amekuja pale, nikisema kisimamisha kwenye pembe ya kwenye kona ya mlango, yule mtu lazima agande. Yaani kama kaingia kama kabatika kabisa kuchukua kitu changu ndani, lazima lazima asitoke, asitoke. Yaani hivyo simama ifumu utakavyosimamisha utamsimami vile vile mizigo yake na kitu chake vile vile ndio hilo ajabu la kwanza. La pili ni kwamba ninaposafiri na mkoba wangu wa uganga, ninapoenda sehemu hii fimbo nazungumza nayo narudi nayo. Nikisema na maana ule mzigo wangu kule unatoka unanifuata mimi unakuja. Eh. Kama fimbo inaweza kuwagandisha wezi, inaweza kuwagandisha watu. Kama wewe ni mwizi na kugandisha hata kama kama, kama ni mwizi anakugandisha. Inategemea <laughs> ina unaiba nini sasa. Ina, chochote kile umeku, yani neno kukusudia, mimi naenda kuiba kwa, kwa Dr. Simba Yaani ukishatoka na kusudilo kwamba ah, ah, kumbe inawagandisha we, wezi wa bidhaa yani wa vitu tu vitu ndani, au kama ni mwizi labda, kama sababu kama kule kuna wezi sana wa kuku, ushanielewa eh? Labda ndani kuna labda kuna vimalimbali, mtu anakuja anachukua labda kuku nini, wanakuja anabeba hicho yani na kuna wengine washtawe hata kama ni mchawi amekuja vibaya vibaya, lazima yani hapo asiondoke, yani haondoki, lazima agande kama hiyo simama, labda kama siku hiyo fimbo siko nayo, lakini pia kwa sababu kuna zindiko ambalo lipo katika ile nyumba, kama ni mchawi amekuja vibaya, lazima nikukute kwenye ile nyumba pale eh na, na hapo kwenye kuganda hapo watu tuseme mtu mwanamke anaiba anamuibia mume wake haki yake ya ndoa inakuwaje? Ah. Au mwanaume anamuibia mke wake haki yake ya ndoa? yani kwa, kwa mtu mwingine sio kwa mimi lakini kwa ujumla kwako na hata kwa watu wengine pia? Ah, hiyo kwa kuiba ni kwa sababu umeelezea kama mfano. Mtu akifanya hiyo inawezekana, kwa sababu kuna ile kuna issue moja ambayo nishawahi kuifanya. Kuna bwana mmoja alikuwa anachepuka sana, alikuja baada ya kuja, kuna dawa nikamtengenezea, ambaye kitu kaeke ndani kwako. Baada ya muda tena ilikuwa nikizo, ambaye kisu hebu kichomeke, kile kisu akachomeka kwenye nani lake lile ile pochi yake, akachomeka kile kisu. Baada kuchomeka kwenye ile pochi, ambaye unaki kuchomeka, na akashika ile ile pochi, akampa mwanamke kisu, hebu naomba unichomeke hapa na kisu changu, mke wangu akachomeka. Afu lakini ndani ya ile kisu kuna dawa fulani ambayo nimetengeneza mimi, ambaye akakisimamisha kwenye nini, kwenye mchago wa kitanda, ukisi usilaze, ukilaza maana mambo yanaharibika. Akasimamisha, alafu we kaa kimya. Mwanamke yule alitoka, baada ya kutoka alitoka na mwanamke kumbe alikuwa na jamaa wake. Akija mali alikuwa na hisi hisi, mwisho wa siku ndio kaja katokea kweli, akija kufumaniwa guest Ah, wakagandana ndo kama hivyo maisha yakawa hivyo. Yeah. Akaniambia sasa daktari nifanyaje? mbona nimepigiwa simu na huyu mke wangu usiku kuna moja mbili tatu nifanyaje? Kwambia rudi nyumbani kwako kachomoe tu kile kisu. Ndio shamaliza kazi. Lakini zungumza unachokitaka kwanza, sio kijinga jeo. Sasa mtu katembea na mke wako, bwana, hiyo raha yako, starehe yako hiyo. Bwana achukue starehe yako. Eh, wewe umegaramikia, unamtunza, anapendeza, afu mtu akuja tu kijizijizi anabeba tu. Maana yake ni wizi pia. Eh, wizi sio kwamba ni kuiba mboga, kuiba hela, ah, hata kumuiba mke wa mtu pia huo ni wizi. Kwa maana hiyo hiyo ni kwa watu, kwako kwa wewe na hii fimbo na hivyo vitu. Kwangu mimi na hii fimbo pia hiyo iko. Mimi mtu mtu mtu hawezi kuchezea hata mtoto kwamba wa nyumbani. Aje sio achukue binti wa nyumbani si bila, bila ridhaa. Wao natoka hata mshipa. Eh? Wanatoka mshipa. Hata kama ni wewe sio umekuja katika kijiji, hujauliza kijiji kipo vipi. Wewe chukua tu binti afu wa, kwangu, wa, wa, wa, wa nyumbani, Wao kijiji ni wa familia fulani unatoka mshipa. Sasa ukitoka mshipa inakuwaje? Ukija kuomba samani unafutika? Kuomba samani inafutika. Ina, ile ya muda inarudi. Hata kubadilishwa maumbile wewe mwanamke unakuwa unakuwa mwanamke udaka suri tu. Hmm? Eh. Kwa sababu ishatokea michezo imeshatokea mingi sana, ishafanya mingi sana mitu kimetokea kama hayo. Mengi tena mengi mengi sana. Mwanaume anabadilishwa kwa mwanamke. Yaani unavyomuona umbea wewe wewe ulipo una demo, mnaita mademu. Hukosi mwanamke. Yaani jinsi alivyokuwa mwanamke unakuwa vile vile kila kitu mpaka shape. Yani, yani sehemu ile maumbile ya nani ya maumbile sehemu za siri zile unakuwa vile eh. Eh, unakuwa ni mwanaume lakini yale maumbile unabaki vile vile. Sauti haibadiliki. Ah, sauti haibadiliki. Wewe ni mwanaume lakini yale maumbile wewe unakuwa mwanamke. Na mwanamke anabadilishiwa naye anabadilika. Anabadilishwa anakuwa mwanaume. ila, ila ni kama kiini macho fulani tu. Ni kiini macho pia ni dawa, ni miti. Mm. Sio kama kiini macho ukieta mchezo na, kuacha nao hiyo unaendelea kuishi na hivyo hivyo, mwisho wa siku unakufa. Hawezi akaja aka haubadiliki hata uende kwa mganga gani aende akakushughulikia, kwa sababu tego linaenda na mtu ambaye amelifanya amelitegua. Kuna wengine wanaweza kweli, lakini kuna wengine uh, sidhani, sijui kama ni kweli kwamba wako ambao wana, wanaweza kulitegua tego ambayo nimemtega mtu. Sawa, katika kazi zako hizi za, za uganga kuanzia ukiwa na miaka 21 mpaka 34 ni miaka 13. Mm. Matukio gani mengine mawili makubwa ambayo huwezi kuyasahau? Mm. Bwana, matukio manne mimi niseme kwamba nitakuelezea tu mawili au limoja ambayo ni kubwa kubwa nalo pia. Basi kuna bwana mmoja ambaye alinisafirisha kwenda sema kwenda kufanya kazi. Hii ilikuwa maeneo ya ilikuwa maeneo ya Arusha, kitu kama hicho, ilikuwa Arusha. Yule jamaa ni deva bodaboda. Kambia bwana, naomba unipeleke sehemu fulani. Akataja ile ambayo ni kubwa, sababu kumbe sehemu ni ni ndogo sana. Basi nikamwambia lakini hiyo sehemu nimwambia kwamba ni ndogo, nauli yake. Anambia bwana, bwana kapi wewe? Wewe nenda tu bwana. Mimi chukua pikipiki ziko nyingi, akaniletea jeuri. Unajua watoto wa vijana wa kule tena kuwa na jeuri. Eh, bwana wewe pikipiki ziko nyingi, sio lazima upande ya kwangu bwana. Akasema mbona ongea jeuri? Akaniambia basi twende ile kwa unaotaka ile unaotaka wewe twende tupande gari tupande pikipiki. Akanipakia pale tukaondoka tukaenda mpaka katika ile stendi pale katika kile kituo. Kufika pale ana, ana, ana, anasimamisha ile pikipiki mimi nishuke. Kuangalia nyuma haoni mtu. <laughs> haoni mtu. Eh, alichanganyikiwa akaacha bodaboda anze kupagawa sasa. Bodaboda afia ilibaki aliendesha hajapanda tena nakwambia hajapanda mawenge, we vipi? Oh, sielewi sio nilipakiza mtu mwisho wa siku ambia watu wengine sio watu, sio jipakiza pakizia tu. Na mtu akikuomba we kubali tu, twende sawa tu hivyo hivyo. Sio unaku sio unakaza, pengine kuna kitu huko nyuma ulimkazia, uli, uli ndio maana ikawa hivyo. Kiukweli ndio ikawa ndio tukio ambalo lilitokea Arusha hilo. Lakini ulimwamulia kumfanyia vile kushuka bila ya kujua? Sababu bila kujua, kwa sababu alianza kunigomea kwa nauli ya kwenda pale ile sehemu na kwenda kanipiga ndefu, chaji ndefu, lakini sehemu ambayo kutumia shilingi kama 2000 tu 3000. Yeye akaniambia kupaka kule shilingi 10000. Kumbe alikuwa anataka tu anizungushe. Mpaka kuja kufikia eneo nione kwamba mmm, kumbe sehemu ndefu. Hivyo yani. Kaambia sasa wewe na mimi nataka nimuonyeshe mimi najua kwamba kuna watu wako namna gani vipi. Sasa wewe ulishukaje au ulitoweka vipi bila yeye kujua? Ile mazingara. Ulifanya Ulifanyaje? na, na, na, na kipindi nimeshuka nimesimama sehemu nimemwangalia tu hivi ya kuona hanioni mimi nimesema nimeangalia vya, vya anavyopagawa baada ya muda mimi huyo nikapotea zangu pale hakuna anayeniona wala hakuna mtu yoyote lakini nimeshuka nimesimama kwa maana hiyo unaweza ukajifanya hata hapa hivi tunavyozungumza ni sikuona, ndio maana yake hata hata hata hata watu hata ambao no, watakao tazama vile vile unaweza kaongea usema ukajishangaa uka, uka unaonyesha kivuli nani unaonyesha una kivuli mike tu <laughs> nikani mtu kwa maana hiyo wewe ukawa unamwangalia tu pale yule bodaboda unamchora tu. Kwa mimi namchora tu. Wanaita kuchora na muangalia, niko pembeni nimetulia, niko na begi changu na fimbo yangu nimeshika. Kapagawa kachanganyikiwa, mimi kasema umshenzi mkubwa, ngoja ngoja atajua mwenyewe huko naweza. Ibidi nifanyaje? Na mimi kaendelea na safari zangu, nikaulizia, ngambia hapa ni sehemu fulani, nikampigia mwenyeji wangu simu, nikaja nikapokelewa pale. Basi kwa maana hiyo wewe unashuka kwenye pikipiki wakati inaenda kama mtu anapaa au ulishuka wakati imesimama? Nilishuka, yani ile nimeshuka kipindi amesimama, lakini hajajua nimeshukia wapi, kwa sababu kipindi anasimamisha pikipiki akiangalia nyuma haoni mtu, lakini nimeshuka pale pale amesimamisha pikipiki ili angalie nyuma, achukue achukue adai pesa, mtu amuone na wakati huo ndo ukasema wewe hauonekani na mtu yoyote pale. yeah, pale. Kipe nimeshuka kwa pikipiki ananitazama yeye ananipiga jicho kabisa ananiangalia hivi. Lakini hanioni. Kwa maana hiyo inawezekana kumbe tumekaa hivi unakaa hivi tunaangalia hapa hivi mimi sioni lakini kuna vitu au kuna watu. Yaani sio kuna kuna watu tena kibao za kutoka hapa kwa kuna watu wanafanya sherehe pale wanakula pale wanapiga story pale lakini wewe huoni. Hapa tulipokaa kwenye mazingira haya hivi hapa. Kuna nini ambacho mimi sikio? Wapo maraika kwenye ule mti pale. Ah, alafu ni mbuyu ule. Mbuyu huyo. Kuna watu, kuna maraika wako pale <laughs> ah, wanafanya nini? Wewe huwezi kuona, wanafanya shughuli zao kwa mambo ya mila pale, mambo ya kimila pale, lakini huwezi kuona yaani mpaka mpa, uwezeshwe, uwezeshwe namna ya kuona ndio uweze kuona. Sawa, turudi kwenye kwenye fimbo hapa. Hii fimbo umezungumzia inasafirisha mizigo mm. na watu au mizigo peke yake? Ah, kusafiri inasafirisha mizigo kwa mtu inasafisha mizigo, lakini mizigo ni mizigo yangu mimi ambayo ni ya kikazi, kwa sababu natembea. Sasa nikisema nimpe mtu asafirishe mzigo wake, ye hawezi, siwezi kumkabidhi mtu aende nayo. Na, na maanisha mtu, yani kumsafirisha mtu hivi inawezekana? Kumsafirisha mtu inawezekana. Wewe kwa nini ukiitwa katika kazi usitumie fimbo kwenda unaomba nauli? Mm, mm sitaki hicho, kwa sababu na mimi na sababu hiyo nimeambiwa ni, ni, nifanye dharura kwa sababu mtu yule wa gari nani konda anataka riziki, aliyenunua gari vile anataka riziki, ale na watoto wake na familia yake. Kaona, lakini ikitokea dharura, nimetingwa mimi, sina nauli, nataka nirudi. Mfano kama nimekuja nimetumiwa nauli ya, ku, ya kunitoa Tanga mpaka Dar, alafu nao nikaja huku sijapewa nauli ya kurudi, au imetokea mazingara kama hayo, na uwezo wa kusaka kurudi mimi nyumbani bila nauli yoyote ile, kwa kupanda gari au kwa kutumia fimbo ka... kwa kupanda, napanda gari lakini kwenye gari ile hakuna anayeniona wala sidaiwe nauli, yani hakuna mtu anayeniona, na mpaka ninafika kituo nashuka, napanda gari nashuka, napanda gari nashuka mpaka nafika. Umezungumzia maajabu mengi ya hii fimbo na maajabu mengi ya kwako Dr. Simba. Kwa watazamaji wetu, hebu tu wape mfano mmoja, labda pengine hii fimbo unafanya kitu gani au nini? Bana, kwa mfano ambao nataka mimi nitoe kwanza, ambao kubwa kubwa, mimi nataka nianze na wewe <laughs> <laughs> uanze na mimi badilishe mazingira huko <laughs> wewe ah, hivyo haviwezekani, ah, ah, hivyo haviwezekani kubadilisha mazingira. Mimi mfano mimi hapa sasa, mimi nataka kitu ambacho watazamaji wetu watakiona kwa, kwa leo mimi nisikuahidi kwa sababu nimekuja mmenipigia simu kwamba tunakuja. Mimi kwa leo ngoja niliache, ila kwa siku nyingine tutakutana sababu natembea na mimi tutakutana, wataona vitu vingi tu. Waahidi wa basi vitu gani ambavyo utavifanya kwa siku nyingine? Siku hiyo ina maana hii fimbo yenyewe hii nitaisimamisha, yani itasimama kwa sababu ina uwezo wa kusimama yenyewe hii chini au hewani? Chini inasimama na kasimamishi, yani kama mtu kama unavyo kama anavyosimama wewe au kama kameramani alivyosimama eh, au kugeuka au kugeuka nyoka vile vile. Kwa nini tusifanye kimojawapo kati ya hivyo viwili? leo hapana, nimesha nimeshaambiwa kwamba nisifanye chochote kwa sababu natumia kwa kuagizwa. Mm. Eh. Kwa watazamaji wetu wanaokutazama, walioangalia mkasa uliopitia na wasioielewa dunia upande wa pili, unawaambiaje? E bwana, cha kuambia ni kwamba ni ushauri kwanza kwanza kwanza kabisa kwa watu ambao ni wagonjwa au watu ambao wanawaita waganga, wasichukulie mzaamzaa kwamba kila mganga ni muhuni, kila mganga ni tapeli, kwa sababu ganga wengi ni wajanja wajanja. Sasa so, ukamwita mtu ukasema huyu hana lolote, ukamdharau, mshauri kumbe ana nini? Ana maajabu kwamba hicho watu wengi walio wengi wasiwazi, na hiyo tabia waache wenye tabia hiyo. Pili, kwa waganga wenzangu kama mimi na wale ambao sio waganga ambao wanauganga ujanja ujanja, wasisubutu tu kwenda sehemu na wakaitwa kichwa kichwa, bwana njoo ufanye kazi, afu namna yote, ana, ana ujanja yote, ana mbinu zozote, anaenda kumbuka na anapoteza uhai. Kwamba ndio ushauri nawaambia watu hiyo, waganga pamoja watu ambao sio waganga, hivyo vitu wasifanye yani wasisubutu kabisa. Sio mtu unaitwa sehemu, njoo sehemu fulani afu mwisho wa siku ukabeba mabegi yako, makoba yako, matunguli yako, mimi nenda nipande gari, ushafika kule umetumiwa nauli ya kuendea tu, ushafika kule nauli ya kurudia huna. Alafu mwisho wa siku kule ukaonyeshwa mambo ya ajabu, nauli ya kurudia huna, kazi hujafanya, ume, umeuzwa mjini, utafanyaje? Kitu gani ambacho Dr. Simba hawezi kufanya na hakubali kufanya hata apewe mabilioni ya pesa? Yaani kwanza tatizo kubwa kitu ambacho siwe kukifanya. Mtu anambia bwana, nina tatizo hili hili, nataka nifanye mimi kumuua mtu, bwana, nataka uniulie mtu <clears throat> hiyo ni dhambi, lishaambiwa nisifanye hicho kitu, lakini nitakuadhibu mm, kama umefanya makosa kweli, kwa sababu hata Mwenyezi Mungu hata maandiko anasema anayekosea aadhibiwe, lakini sio anayekosea auliwe. Hicho kitu hapana na hakipo. Kwa maana hiyo unawasaidia una watu kuadhibu watu, kuadhibu mtu ili kuweka kuweka nani <clears throat> kuweka kama fundisho sasa adhabu inakuwa ya muda gani au ndo ya kudumu? Hiyo adhabu inategemea kama ni ya kudumu, kama sio ya kudumu, lakini inategemea ndio mwenyewe anavyotaka, sababu namsikiliza mtu anachotaka. Bwana, nataka moja, mbili, tatu, mtu adhabu yangu nataka idumu, hiyo adhabu yake sitaki idumu, hivyo yani. Hiyo ina tofauti gani na kuroga? Ah, hiyo uh, haina tofauti, haina tofauti, lakini hiyo tuseme kwamba ni kama adhabu, lakini haina tofauti. Eh, kwao ndo hivyo ambaye atasikia hivyo na hatopendezwa au atachukia baada ya wewe kuongea hivyo, unamwambia nini? Ah, mimi nimemwambia tu kwamba sichukie kwa sababu ya mambo yapo na kuna kama mtu atachukia basi huyo ndio mchawi wangu, ndio mchawi, sio kwa hata kwa mtu mwingine, kwa sababu yeye anayechukia uchawi si mtu mzuri, anayependekeza uchawi anachukia na kemea mambo ya uchawi, sio si mtu mzuri, na maana asikile asikilinavyoweza kwamba sio anachukia, asichukie hivyo yani. Nikushukuru sana Dr. Simba. Na wewe pia nashukuru sana kwa wito, kwa wito wako umeniita, nimefika, nimefurahi, nimeenjoy, nimezungumza. Kwa hiyo ndo kama hivyo.